Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Przejawiłeś drogi koniec! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zasekuruj to, zasekuruj. Jest. Chodź, chodź. Dobra, teraz starczy. Okej? Starczy, starczy. Dobra. Dobra. Y Jesteś gotowy? Chcę ci y, przyciąć inne. Tak. Powoli, powoli, powoli. No, one przyjechały dopiero przed y, pół do 11. Jesteś? Czy jeszcze? Łukasz? Możesz pójść. Dobra. No to y, a coś na tutaj za za harwesterem, będzie w jednej z toreb takich ala Ikea. Znajdziesz. Dobra. Dobra, w tą stronę. Dobra, jest okej. jest Ale to był jakiś środek. Nie, dobra tu właśnie. No to tak już dziabie. To szpila Dobra, ale gdzie są Gdzie są szpilki? Co? Pierdolę cię harwesterze. I ważniejsze są pędy o tam. Fotograf będzie się ustawiał. Ona chce go Uśmiechnie. Gosia? Dobrze. Teraz lecimy z tutaj. Tam tu. Piękna jest. Dobra. nie jest do góry nogami. Tu można mieć jeden. tu będą. Nie, proszę się lajkowo no potraktuję tak, no tak, za ten nie? Chłopaki, może przypnijcie się do maszyn, obsługa jedzie. ten spróbować przestawić? No, albo może tutaj postawić gdzieś inny. ten jest spoko. Ten jest spoko, tak? Potrzebny jest e, ten stół i To jest, jest spoko. Tak? Dobra. Gracias. Ogrodzenie zostało postawione bez zgody zarządcy, dlatego zdejmuję to ogrodzenie. Może pan to tam oddać Koledzy na dole, dobrze? Przepraszam bardzo. na, nic panu nie przekazywać teraz, bez podpisywania mogę panu przekazać kopię, jeżeli pan chce. No, nie, nie, dziękuję uprzejmie. Dobrze. No, otrzymam pod. Dobrze. I będę miał czas, żeby się z tym zapoznać. Dziękuję bardzo. Czyli gdzie widzi Pan kłamstwo, mówiąc o tym, że ekolodzy stawiają taki zarzut, że też robicie to też między innymi z chęci zysku? Dlatego, że y, y, sprzedawanie drewna y, jest czynnością wtórną która y, wynika z konieczności walki przede wszystkim z kornikiem. Czy jest z tego jakiś zysk? Y, Jesteśmy tą rurą razem z pięci, i rura jest tak przeprowadzona, żeby nie dało się jej w jakikolwiek sposób wyjąć. No przez to jest maszyna zablokowana trzeba by rurę przeciąć, ale tam są nasze ręce, także no nie da się nas stąd zdjąć. Żeby was usunąć, to co trzeba zrobić? Żeby nas usunąć, trzeba by było przeciąć rurę, no ale w środku są nasze ręce, tak? Przy, przytwierdzone, także no nie da rady. Prawo niestety. Maszyny stanowią jakąś tam prywatną własność, tak? Nie stoi, akurat nie wykonuje jakiejś tam czynności, tylko także będzie za parę minut jeszcze raz prośba, także proszę zajrzyjmy tam. Dziękuję. Wykręca mi pan rękę, to mnie boli. Wiesz, to mnie boli. No wstanie pani, no po co to potrzebne? No, no wstanie pani, bo i tak będziemy musieli... Wykręcać. Chodźmy, chodźmy. Wstańcie państwo, no. Jak pan chce leżeć, to proszę bardzo. Chcielibyśmy pokojowo zatrzymać wyjazd. Ale my pokojowo to też robimy i chcemy, żebyście wstali, także... Proszę Państwa, proszę Państwa, to co się teraz dzieje, to usuwanie dowodów na nielegalną wycinkę na terenach chronionych przez UNESCO. Wywożone jest stąd drewno, w którym nie ma nawet kornika. Proszę Państwa, do nas należy ochrona Puszczy Białowieskiej. Apeluje o to Komisja Europejska, w piątek pokazał się list UNESCO. To, co robimy tutaj, to ochrona naszego dziedzictwa przyrodniczego. Wszystkim nam powinno zależeć, żeby las taki jak Puszcza Białowieska był bezpieczny. Teraz jest okres lęgowy ptaków. Te ciężkie maszyny wjeżdżają w las i demolują go. Proszę Państwa, nie ma drugiego takiego lasu jak Puszcza Białowieska. To jest jedyny taki las w Polsce, to jest jedyny taki las w Europie. Puść, puści pan. Naprawdę. Puść, puści pan, nie ma... Tam jest, oni są z pięć. Jak tak, jak nie tak, tak pan ciągnie, to mi pan ubie rękę. Łamiecie rękę, panowie, ale łamią panowie rękę, bo łamią rękę. Proszę. Nie, Nie, jest kuchnia. Na razie, na razie. Pan nazywa, mógł pan się przedstawić, jak pan wykonuje czynności? Słuchaj. Przesuńcie pana tutaj. Przesuńcie pana tutaj. Okej, okej. To jest nie do zrobienia. Proszę uważać, tak jesteśmy pięci na stałe. Tego nie Jak oni się spieli? No musicie odciąć tą, ten kabel. Ten. No Inaczej się tego nie da zrobić. Nie, no tego tak nie, nie, nie odetniemy, bo tam ciśnienie jest na pewno. Panowie, złamiecie rękę! Jednej mniej. Jesteśmy tutaj, ponieważ chcemy chronić puszczę. Puszczę Białowieską, która jest jedyna, niepowtarzalna. Nigdzie na świecie nie ma drugiej takiej. A pan to nie będzie miał prawa naruszenia tykalności cielesnej, bo pan nie jest policjantem tak jakby panowie policjanci nie wiedzieli. Nietykalność. No to było sztuknięcie. Ja apeluję o spokój w tej sytuacji. Jesteśmy tutaj po to, żeby ochronić Puszczę Białowieską. Dlaczego my musimy się przykuwać do tych maszyn, żeby nie, Puszcza Białowieska nie została wpisana na listę światowego zagroże dziedzictwa zagrożonego UNESCO? Proszę Panią, Proszę wykonywać nasze polecenia, proszę odblokować sprzęt. Jesteśmy tutaj po to, żeby Jeżeli pani się nie zastosuje, zostaną zastosowane środki przymusu bezpośredniego. Wzywam panią do odblokowania sprzętu. My nie, my nie zagrażamy bezpieczeństwu nikomu tutaj. Pan policjant się nie przedstawił. Proszę, proszę uważać na konstrukcję. Dołe, to jest bardzo niebezpieczne. Robi pan... Nie łam go! Nie łam! Policja, no co wy robicie? Nie napieram, Spokojnie! My jesteśmy przykuczni! Nam się nie da... Szymon, weź. Prawie... Proszę odsunąć. Nie rób. Dobra, to jest Ja bardzo proszę, cały czas Rozumiem, Przewrócić pan. Siądzie pan. To niebezpieczne. Nagrywam. Wracaj się. Proszę. Czterech wam trzeba dla niego. Nawet jeśli uda się Państwu nas stąd usunąć, to my tu wrócimy, ponieważ Puszcza Białowieska będzie dalej wycinana, my będziemy dalej blokować. Panowie, proszę nie otwierać się Proszę uważać na konstrukcję. Mogę dotykać kogoś. Proszę się odsunąć. Na pokojowym proteście, tak? Przepraszam panią policjantkę. Czy pani może, może pani spojrzeć na mnie do góry? Pani policjantka, która stoi przy konstrukcji. Ja wiem, że pani mnie słyszy chciałabym, żeby Pani przyjęła do wiadomości, że jeżeli jakakolwiek część zostanie zdemontowana yy, tutaj z tej konstrukcji zagraża to mojemu życiu tak, i tak. zdrowiu. Czy może mi Pani zagwarantować to, że jeżeli ktokolwiek będzie chciał coś z tym zrobić, nastąpi interwencja ze strony policji? Na górze przebywa osoba, której życie i zdrowie jest narażone, jeżeli jakikolwiek tej, element tej konstrukcji zostanie rozmontowany i mam nadzieję, że tutaj stoimy w bezpośredniej odległości między sobą i że Pani słyszy to zgłoszenie i że przyjęła je do wiadomości. Ja powtórzę za dowodzącą tutaj akcją. E, proszę kontaktować się e, z rzecznikiem prasowym Komendy Wojewódzkiej. Ja teraz zgłaszam prośbę o. E, to, Państwo wszyscy zostali pouczeni, także dziękuję. zresztą takie sama woda. E, no to jest wegańskie, reszta wegetariańskie. To wegetariańskie, to wegańskie. Wegańska żywność od lokalnej ludności. Wszystkiego najlepszego Dziękuję. od e, lokalsów z Puszczy Białowieskiej. Dziękuję bardzo. Od lokalsów z Puszczy Białowieskiej. Już masz. Od lokalsów, proszę. Od lokalnej ludności. Dziękuję bardzo. Kawę byś mógł? Lokalna ludność z Puszczy Białowieskiej przywiozła Wam truskawki. Nie mam kawy, ale za chwilę będzie. Jest, będzie kilka. Będzie kawa. Dziękuję. Od lokalnej ludności. Bardzo Ci dziękuję. Podziękuję lokalnej ludności, że nas wspiera. Cieszę się, że jest z nami. Dzięki. Lokalna ludność specjalnie dla Was umyła i przywiozła truskawki. Dziękuję od lokalnej ludności. Rozumiem, ale dziękuję serdecznie. Dziękuję Może dla Pana truskaweczkę. I dziękuję. Od lokalnej ludności, z Puszczy Białowieskiej. Świetnie, wyzerwę sobie ze własnego ogródka, też lokalnie. Może truskawkę, od lokalnej ludności. Jak chcę truskawkę lokalnej Lokalna ludność z Puszczy Białowieskiej właśnie przywiozła te truskawki. Dziękuję. Bardzo dobre. Może pan skosztuje. Naprawdę dobre. Wyborne. Polecamy. Okay. Nie jesteśmy państwa wrogami. Wstyd za lasy państwowe. Wszedł pan w drzewostan ponad stuletni. przekroczył pan limit cięć. Wstyd za lasy państwowe. Niszczą państwo nasze dziedzictwo narodowe bezpodstawnie. Złamali państwo no, umowy. E, pan w, w, tym dziedzictwie swojego udziału nie ma. Tutaj. Mam, gdyż e, to państwowe lasy podpisały E, e, listę światową e, dziedzictwa UNESCO, to wy podpisaliście jako Lasy Państwowe dokument, który był zgłoszony. Jestem w stanie tutaj zostać przez następne kilka dni. Mam ze sobą prowiant, mam ze sobą wodę, mam ze sobą śpiwór. Tak jak Państwo pewnie zapewne widzieli, przenośną toaletę i zakrycie tutaj. Także jestem w stanie tutaj zostać następne kilka dni bez żadnych Cześć, witajcie, z tej strony Łukasz Supergun. Dzisiaj rano zablokowaliśmy miejsce, w którym parkują harwestery. Maszyny służące do wycinki drewna w Puszczy Białowieskiej. I to w Puszczy Białowieskiej właśnie w tej chwili się znajdujemy. Siedzimy tu już 10 godzin i udało nam się nie tylko powstrzymać maszyny przed wyruszeniem, ale też e, wytrzymać tych 10 godzin mimo z początku trochę brutalnej interwencji policji. Próbowano nas wyciągnąć siłą, E, to się na szczęście nie udało, a dodatkowo nie udało się też e, zlikwidować policji i straży leśnej. Dwóch punktów oporu, które mamy, to znaczy punktów, na których siedzą wspinacze. Tam w oddali widzicie Wiolę, która właśnie przed chwilą skończyła długie i żmudne rozmowy z policyjnymi negocjatorami. W dole widzicie harwester, maszynę do ścinania i korowania drewna, którą dzisiaj zatrzymaliśmy. Aktywistów i policjantów, którzy w tej chwili otaczają trójnok z wiolą. No i wóz Straży Pożarnej, który próbował interweniować, chwilowo dał mojej sąsiadce spokój. Zobaczymy, co stanie się później. A w tym miejscu miał znajdować się nasz obóz, rozbity tutaj namiot, nasze schronienie na noc. A interwencja policji sprawiła, że namiot leży na ziemi, ale jak widać zajęli go odpoczywający teraz aktywiści. Część odpoczywa, część cały czas blokuje harwester. Tutaj siedzę ja, no i oboje wisimy mniej więcej 8 metrów nad ziemią, na takich dosyć dziwnych może konstrukcjach, a trójnogach, długich i cienkich stalowych belkach, które połączone w jednym punkcie tworzą, tworzą trójnóg właśnie. A e, konstrukcja dosyć stabilna, dopóki nic jej nie zaszkodzi, a jednocześnie bardzo trudna do ruszenia przez osoby z zewnątrz. Tam w dole widać fragment konstrukcji mojego trójnogu. Trzypionowe Maszty podtrzymują cały mój ciężar i ciężar mojego sprzętu. Trzy poprzeczki utrzymują konstrukcję w całości w miarę stabilnie. Tam w oddali widzicie wiolę, która ma taki mniej więcej 2 na 1,5 metra, tak zwany portalecz. Na nim trzyma wszystkie niezbędne jej rzeczy, które pozwolą jej przetrwać najbliższe 2, 3, może nawet więcej dni. E, ja niestety takich komfortów nie mam. To czym dysponuję to taka poliestrowa siatka. E, daje minimum komfortu, ale jest całkiem przyzwoita jako schronienie. Mam też wszystko, czego potrzeba do życia. Mm, worek z liną i ze szpejem, podręczne drobiazgi, wielki wór, w którym trzymam jedzenie, wodę, ubrania, śpiwór, matę, wszystko czego potrzebuję, żeby przetrwać nawet kilka dni w e, tak trudnym i ciasnym miejscu. No i jesteśmy gotowi na to, żeby tu zostać. Zostać po to, żeby bronić Puszczy Białowieskiej przed nielegalną wycinką. Wycinką, która łamie prawo nie tylko polskie, a również europejskie i międzynarodowe, prawo UNESCO. Dzisiaj udało nam się powstrzymać maszyny przed pracą e, i mamy nadzieję, że już wkrótce uda nam się to na stałe. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia. Nie znają tej konstrukcji, nie znają jej działania i wiedzą panowie, że są w stanie zagwarantować tak bezpieczeństwo naszego W tej chwili życie i zdrowie tej dziewczyny jest w waszych rękach.

Tutaj dziewczynie się robi krzywda. O, oh, yeah! Brawo! To jest bardziej bezpieczne. Przecież to może ruszyć! Niebezpieczne! Przecież to może ruszyć! Zaraz to upadnie! Nie no panowie no! Wiecie co robicie? naszego, więc... Ale nie rozmontowywaliśmy! Wiecie co robicie? Proszę Państwa, no to jest ładowane, no to zaraz może uroląć na nas, no! Gdzie jest policja? Kto no tym się zajmuje? Jaki jest pan? Przecież to jest policja! stoicie Czujemy się zagrożeni, a to może runąć także na panów, no. To może na nas runąć. To nie jest łatwe w obsłudze. bo to Proszę, mnie nie, proszę do mnie nie krzyczeć. Lewa! Pietrzy, za... Buraku. to, że sprzeciwiamy się dewastacji Puszczy Białowieskiej. Miejcie to panowie na uwadze. Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Przejedziemy drugi koniec! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją! Zostaw ją!